लोकसभा चुनाव 2019 में हम उन पहलवानों की बात करेंगे जो 2019 के अखाड़े में अपनी भूमिका निर्णायक रूप से अदा करेंगे इनमें सबसे बड़े पहलवान हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हाँ वे गेम चेंजर कहे जाते हैं और उनकी ताकत इतनी अधिक है कि वे अपने भाषणों से युवाओं सहित देश की सभी पीढ़ी को प्रभावित करते हैं पिछली बार यह नारा दिया गया था कि अब की बार मोदी सरकार और ऐसा ही हुआ और जो मोदी लहर बनी उसमें कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ ही हो गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव में बेहद निर्णायक भूमिका भी निभाते हैं और देश की सभी सीटों पर उनका प्रभाव भी देखा गया है इसके बाद नंबर आता है भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह का अमित शाह को भी गेम चेंजर माना जाता है वे रणनीतिकार हैं वे रणनीति बनाते हैं और उन्होंने उनकी रणनीति के बाद ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लगातार कई राज्यों के परिणाम आए और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती चली गई यहाँ तक कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला था वहाँ भी अमित शाह ने बहुमत दिलाने में और सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अमित शाह ने अपने कमाल दिखाए और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में फैल गई इसके बाद हम बात करेंगे मायावती की जी हाँ मायावती एक ऐसी महिला नेता हैं जो उत्तर प्रदेश में अपने अलग चुनावी समीकरण रखती हैं वे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं और उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि पिछड़ी जातियों में उनकी गहरी पेट है और वे उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में बेहद निर्णायक भूमिका अदा करती हैं और इस बार अखिलेश से जो उनका गठबंधन हुआ है उसने भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम कर दी है मायावती के बारे में यह भी कहा जाता है कि उनकी जब लहर चलती है तो कोई अंदाज भी नहीं लगा सकता कि परिणाम इतने अच्छे ढंग से उनके पक्ष में आएंगे और यही स्थिति अखिलेश यादव की भी है अखिलेश यादव जो कि मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं इन दिनों बेहद सक्रिय हैं और उन्होंने मायावती से समझौता करके यह साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने में अगर कोई उत्तर प्रदेश में सक्षम है तो वे हैं मायावती और अखिलेश यादव उन्होंने कांग्रेस को भी इस बार दरकर किनार कर दिया पिछली बार कांग्रेस के सहयोग से उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था लेकिन इसमें कोई खास सफलता उन्हें नहीं मिली इसके बाद हम बात करेंगे कांग्रेस के राहुल गांधी की राहुल गांधी के बारे में यह कहा जाता है कि वे इन दिनों बहुत आक्रामक मूड में हैं उनके तेवर तीन राज्यों के चुनाव में दिखाई दिए और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा अब देखने वाली बात यही होगी कि राहुल गांधी इस लोकसभा चुनाव में क्या भूमिका निभाते हैं और वे अपनी पार्टी को कितना बहुमत दिला पाते हैं इसके बाद हम बात करेंगे प्रियंका गांधी की जी हाँ प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव बनाई गई हैं और उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव का प्रभार उन्हें सौंपा गया है देखने वाली बात यही होगी कि प्रियंका गांधी इस बार कांग्रेस को कितना सहयोग करती है और कितना उनका प्रभाव है और कितना उसका फायदा कांग्रेस को मिल पाता है क्योंकि प्रियंका गांधी जनता के बीच बेहद लोकप्रिय है और ऐसा कहा जाता है कि प्रियंका गांधी के आने के बाद कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना है अब हम बात करेंगे ममता बनर्जी की जो की पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है और बेहद गद्दावर नेता है ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी के दुश्मन नंबर एक है और वे इस मूड में है की महागठबंधन के माध्यम से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए उनके साथ हैं इस पूरे मामले में नवीन पटनायक नीतीश नवीन पटनायक उनके साथ हैं नवीन पटनायक भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं और उनका उड़ीसा में बेहद अच्छा प्रभाव रहा है कुल मिलाकर नीतीश कुमार के बारे में यह कहा जा रहा है कि बिहार में वे स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और वे और भारतीय जनता पार्टी मिलकर यहाँ पर लालू यादव और तेजस्वी यादव को चुनौती देंगे योगी आदित्यनाथ